Если вы хотите сделать такую же яркую осеннюю поделку с вашим малышом, тогда смотрите дальше, я вам расскажу как. А, для этого нам понадобится масса для лепки, которая затвердевает, палитра, а, ножик, кисточки и краски. У нас это была гуашь, а, но лучше всего акрил. Вначале мы отрезаем нужный кусок и делаем форму нашего домика. Также возле домика мы решили сделать большое старое дерево, листва с которого уже облетела и валяется под ногами. Наши домики готовы. Теперь мы оставим их на 24 часа для полного затвердения. Дальше осталась только ваша фантазия. Мешаем краски и разукрашиваем домики, как вам заблагорассудится. это пора ярких красок. Давайте друг другу дарить яркие впечатления и эмоции от этой осени и от каждого дня, который мы проживаем на этой земле. Вот такую поделку мы завтра понесем дочке в садик. Если вам она понравилась, то ставьте свои пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить другие интересные мастер-классы. Всем яркой осени и пока-пока!